יש, אני שמח שהבודים עשו די טוב, כי אהבתי את המשחק. אבל באותו הזמן גם לא נגעתי במשחק. מאז ש... אה, אני חושב, אה, כן, אני חוזרת. על בואו נתחיל. אה, אנחנו את הלואודינג סקרין. זה mod של קאפהד, סאנט ובנדי. אז יאללה, בואו נתחיל. ואני גם נותן דירוג על כל שיר. ולא על כל מוד בכללי, כי יש אולי שיר גרוע ושיר טוב, ויהיה בעיה על אבל יאללה! אהבתי שהם שמו את הרפרנס של ה-one up, כי אף פעם לא הבנתי מה זה אומר. לא כיסא, לא נגעתי במשחק כיסא כבר כמה שנים. לא הרבה שנים, אה, אה, לא לא אבל שנים. אה, כן. שניות, תחילת סרטון, זה מפתיע. אני לא חושב שכבר שעשיתי דברים כאלה. יאללה. עכשיו אני עושה את סאנס. בינתיים קאפד זה שמונה מתוך עשר, יאללה. אני לא אומר שסאנס נראה פה. נראה כאילו... חושבים ששיחקתי מספיק בזה של סאנס, מצטער. אני לא אהבתי, זה שש. שיר עצמו, אבל יאללה. בן, די. שש עצמו זה של, של סאנס, קאפד זה שמונה. מעניין אותי כמה בנדי, האם הוא ישכב, האם הוא יהיה באמצע בשבע? מעניין. של היישוב אוקיי, היהודי עד לא חושב שהוא ביתך לקח את וגם הוא לא הבנתי, אני צריך לשחק במשחק הזה יותר. מה זה? היה... מה זה היה? זה מטורף מדי. קשה. אני חושב שהוא קצת התפרע. אני חושב שאני אעשה עוד סרטונים של יאללה, אוקיי. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא יודע, זה קשה לי מדי. אז יאללה. אמ, אנדי, אני חושב שהפנים שלו מראים של אה, תקנו סאב. בוא נעבור למוד הבא. זה לא מתחרז, אבל לא נורא. אז אה, mod מספר 2, רע, נראה בדיוק אותו דבר. אבל יש שינוי אחד. אמ, הלואודינג סקרים לא השתנה, זה השינוי, כן. זה השינוי, כי זה לא השתנה. אז זה הקודם היה עם, אמ, עם הלודינג סקרין המגניב יותר, ועכשיו זה פשוט הלודינג סקרין הרגיל מוויק מוויק 7. זה, זה מאכזב. פוריקוקו, מגן 9 של פוקימון. מה שאתם רואים. זה הרבה יותר מהיר. זה עף באיזה... זמן כזה. ומה... זה נראה ככה רגיל, זה נראה לי רגיל יותר מלאלה הקודמים. אחד לא מצליח, עשיתי את הכל. בואו נעשה שיר אחר. בואו ננסה את We Go Go Quest. אני יודע, זה, זה שינוי, כן. האם הוא באמת כועס, אני לא יודע, אני פשוט ראיתי. אומייגוד. מהממת. אני חושב, אני לא בטוח. 3, 2, 1, לא נתתי לקודם דירוג כי לא אהבתי בכלל את הקודם. אבל זה להמשיך, אבל אני אתן לזה שבע וחצי. כן, יותר טוב מזה. אבל בוא נעבור, סבבה. לא אז אה, נכנסתי לזה של מאט מווי ספורטס. זה משהו שאני... וזה ליטרלי, הם אומרים אה, לי לעשות, לקרוא מהם אה, מובסט ל-Friday Night Funking, אבל אוקיי. 3, 2, 1, אוקיי, אני, אני יכול להסתדר, אמ, כן, אתם יכולים להתרגל לזה רק אהבתי את רק עשו את זה קל, זה קשה. אופציה אני מסכים עכשיו. לא, אוקיי. אז אמ, מודה פאולה זה די קשה, זה קשה מאוד. מוד מספר שלוש, זה גם נראה דומה, אבל הם... הם... הם, הם, איך קוראים לו? מתה אה, לסוניק, כי לא רציתי לעשות את האלה של סוניק, כי הם היו משעממים. אז אה, מטאל סוניק, גם אני מעדיף את מטאל סוניק, אבל מעניין אותי איזה שירים יהיה לו, כי... היה כתוב רק מטל סוניק, ואני לא חושב שזה יהיה שירים מסוניק, כי זה שירים מסוניק. אה, אוקיי, תרגע, אה, אוקיי, תרגע. אה, סוניק מאחוריי. כן, זה לא מסוניק, אבל מה? קשה מוונדי, זה מה שיש לי לומר. יותר קשה מוונדי. אני פשוט צריך עכשיו להספים יותר, מ, אה, יותר משאי פעם הספמתי. פשוט לשים את האצבעות על זה, ופשוט לא לעזוב אותם. לא, אפילו לא להבין, פשוט אה, להרים עם הזה שלה, עם הקליפ שלה אה, חצים. המשחק הזה קרה לי לשחק עם חצים, כי פשוט זה התרגל. אפשרות אה, שירותי אפליות וכל השאר, אמ, פשוט התנגלתי כבר לחצים, אז זה לא נוח. רגע, אני יכול אולי להצביע עם שתי דברים? אני עושה משתי ההקלטות. אוקיי, שתי ההקלטות. זה הרבה יותר גדול. אבל בואו נעבור לשיר הבא. זה אה, מטאל כאוס. מטאל כאוס זה שם של, אני חושב, שם של שיר מסוניק פורסס, אני חושב, אני לא בטוח. אני מוכן שיהיה התחלה לרגע רגועה ואז יתחיל, אבל לא. פשוט צעקו אותי ואמרו תספיק. אני לא יכול לתת לזה ניקוד, זה קשה לי מדי. שמישהו ינסה וישלח, ויעלה את זה ליוטיוב וישלח לי שהוא מסיים את זה. כאילו, יעשה, לא ישלח לי, פשוט יגיד את זה בתגובות, כי זה קשה. השיר השני של זה. היי, אני עכשיו סוניק! Ready when you are. היי, זה קרס. אה, הוא פשוט מעוצבן. כן, אז זה המודים כן, של סוני. להתראה במודים. מה אני חושב? בואי פשוט נעבור על המוד הבא. יודעים מה? זה הפעם, זה הפעם הראשונה שאני אשכרה חוזר למוד שכבר שיחקתי. אז זה של קאפל. הם שינו דברים. אוי, אוי, נו באמת. למה, למה יש את זה? בבקשה שהשיר לפחות יהיה טוב. אני עכשיו ראיתי את זה, ואני לא רוצה לראות את זה שוב פעם. אוקיי. 3, 2, 1, GO! לקוות שזה לא אותו דבר כמו שהיה מקודם. אם זה אותו זה מקודם, אני פשוט חוזר. זה נראה כמו שיר שיהיה דקה לא רואה. דבר. אוקיי, בוא פשוט נגמור עם הלודים, סקרין, יופי. זה לא אותו דבר. אה, זה נראה כמו משהו שמאגמן... אוקיי, זה צריך להיות כל כך מרוכז, שלא מרגישים את זה. סתרתי את הפה שלי. אוקיי, וזה מה שקורה כשאני מתחיל לדבר שוב פעם. מה זה דאבל דאון? אני רק מקווה שזה לא השיר של השטן מקודם. אני יכול להגיד להקטין. כן, זה מובלע.